Yo mañana hablo. <laughs> mañana Si, te dejan, Fulvio. Eh, tenemos en la línea telefónica a Daniel Canela. Bueno, le he tumbado la, llamada sin querer a Daniel, eh, pero déjenme hacer contacto con, él eh, para, para, que nos diga sobre la situación, ¿verdad? del ayuntamiento a propósito de la denuncia que hacía Carolina Medina de que el alcalde había estado amenazando, que había amenazado supuestamente a empleados que no fueran a trabajar con ser <clears throat> cancelados. Tengo, ya, tengo a Daniel Canela, eh, quien, a quien le vamos a preguntar sobre esta situación. Daniel, buenos días. Sí, buenos días a todos los dentro eh, de este maravilloso programa de mañana. Buen día, Canela. Así es, gracias, Canela. Eh, se ha estado denunciando de que el alcalde, supuestamente a través de un chat, amenazó a los empleados de esa institución con ser cancelado si, si no asistían a trabajar. ¿Qué hay de cierto en esto? Eh, sí, mira, Primero queremos decir las cosas justamente como son. El Congreso de República Dominicana, a solicitud del presidente, se hizo la declaratoria de estado de excepción, es decir, una declaratoria de emergencia, y luego se establecieron los procedimientos donde la manda a que las instituciones públicas, y en ese está el ayuntamiento, tienen que hacer una reducción de su personal, las personas que tengan mayores de 60 años y que tengan un diagnóstico médico de que indiquen que tienen algún problema respiratorio algún problema cardiovascular o algún problema de presión, de hipertensión, serían enviados a su casa y que luego el resto del personal debía alternarse para trabajar y mantener las oficinas de servicio eh, funcionando. El ayuntamiento es una institución de servicio que debe dar servicios de recogida de basura, servicio de reparación de semáforos y otra serie de servicios que deben estar presentes más en un estado de emergencia como que se está viviendo ahora, que es un estado de emergencia provocado por una situación sanitaria. El alcalde fue afectado por el tema del coronavirus, fue eh, dio positivo y se ha mantenido aislado en su casa y ciertos empleados han cerrado todas las oficinas municipales de manera irresponsable. El ayuntamiento debe permanecer funcionando, dando servicio, recogiendo basura, eh, y dando el soporte necesario a las instituciones del Estado que están haciendo esta labor. El alcalde eso en un eh, sistema de comunicación interna que está con los directores, pidió de que debían de abrir las oficinas del ayuntamiento en la manera del protocolo que se había establecido y que se debía permanecer trabajando, dando el servicio necesario, aunque sea con horario limitado y con personal limitado. Ahí hubieron reacciones de personas que aparentemente están atemorizados y se sienten eh, que no tienen la capacidad de ya cumplir por la situación que se está dando y hubieron conversaciones. Entendemos que en este momento no hay manera de cancelar a ningún funcionario del ayuntamiento que eh, de una manera u otra haya hecho una falta, pero sí eh, debe existir los mecanismos para que las instituciones sigan funcionando. El alcalde Alex Díaz ha estado desde su residencia aislado, dando el todo por el todo, haciendo eh, telefónicas, todo lo que ha podido para darle soporte a las instituciones del Estado. Y nosotros también hemos estado trabajando, aunque no somos eh, secretario general o vicealcalde, pero sí hemos asumido una función administrativa en favor de la ciudad para que se mantenga funcionando, dándole soporte a lo que son aquellas instituciones que andan en la calle haciendo el trabajo como es la policía, el ejército, el Ministerio de Salud, los bomberos y la defensa civil y otras instituciones más. El alcalde Alegría, en el uso de sus facultades, está haciendo un llamado a los empleados del ayuntamiento que no tengan ninguna afectación de salud y que puedan integrarse en las labores administrativas y ejecutivas del ayuntamiento, que lo hagan, porque de verdad en este momento es que el pueblo necesita la mano amiga y la ayuda de un ayuntamiento que, según la ley, está destinado para darle servicio a la población. Bien, eh, eh, Canela, eh, te voy a leer textualmente los que nos mandaron, ¿verdad? vía WhatsApp en el chat, dice aquí, supuestamente es el teléfono de Alex Díaz, dice, quiero informar que todo aquel que no vaya al ayuntamiento mañana y no tenga licencia médica en recursos humanos, eh, Oneida los estará cancelando. Las empresas privadas están trabajando. Estoy citando, ¿verdad? Es una irresponsabilidad de quien no está enfermo y no está llegando a su trabajo. Ella mañana irá colocando por aquí las cancelaciones de todo el que no esté, del que no asista. Eh, ¿Confirman ustedes esto? Pero lo primero es que en el día de hoy no han asistido muchos empleados y en este mismo chat, quien te manda eso, yo le estoy pidiendo públicamente que coloque cualquier cancelación que se haya puesto en ese chat. El ayuntamiento no está en actitud de cancelar personas, lo que está en actitud de que se le dé el servicio a la población, el servicio que merece, que se recoja la basura y que se mantengan los servicios municipales funcionando. Estas son cosas que en las redes sociales explotan y que muchas personas malintencionadas quieren hacer uso de esos medios para desacreditar a personas que han hecho una labor social en este pueblo digo es que la contradicción es que nosotros queremos que el ayuntamiento funcione en favor de la población y aquellos colaboradores del ayuntamiento que no tengan ningún tipo de, situación pues, de deben integrarse a las labores porque realmente el pueblo de San Francisco de Macorís lo necesita. Correcto. también que tú lo dijiste dos veces aquí, ya ah. sobre el hecho de que la función que tiene el alcalde y la eh, y, el, papel que debe de jugar una vice. Correcto. Eh, Canela, eh, Carolina te pregunta sobre la situación del alcalde. Sabemos que está afectado de COVID, que realmente no puede quizás asumir sus funciones como, ejecutivo. ¿Por qué no se han hecho las, gestiones para que asuma la vicealcaldesa, que en este caso no está afectada de ninguna enfermedad? Mira, es que la ley es clara, Juan. el alcalde no está imposibilitado físicamente para hacer su función administrativa. El alcalde después que fue diagnosticado, que dio positivo de coronavirus, recibió eh, todos los cheques de los empleados y con las medidas de seguridad, los protocolos, mascarillas, guantes y demás, él firmó todos los cheques. Un funcionario vicealcalde eh, asume la función cuando ya el alcalde no tiene facultades para poder hacer el trabajo administrativo el alcalde está haciendo su trabajo vía telefónica y está firmando las eh, órdenes de compra y las necesidades que se le están planteando, porque él está dentro del pleno uso de sus facultades. Lo que pasa es que el alcalde está cumpliendo, como lo mandó el Ministerio de Salud Pública, el aislamiento social, de que no puede tener contacto con personas, porque hasta que no ve negativo de este virus que lo está afectando, no puede hacer ese tipo de socialización pero el alcalde está en el ejercicio de su... Eh, ese, ese es una, esa es una interpretación muy cómoda. Bien, ahí está, <laughs> eh, ahí estuvo la... Interpretación muy ¿verdad? muy eh, cómodo La explicación que da Daniel, si le está <laughs> tímido. ¿Eh? Este no, no, porque es la verdad, realmente yo no voy a entrar en una discusión con Canela porque él acaba de citar algo que es cierto. Si él está cumpliendo con su función administrativa... Pero no le ha eh, dado eh, apertura que ya le ayude bueno, ahí el es importante. Gracias a Daniel Canela, eh, director del en de San Francisco. El, virus. Tú sabes ese dato, tú tienes ese dato. ¿Cuánto dura en el papel el virus? Ah, bueno. Tú sabes, la, gente que él pudo haber infectado entregándole y firmándole su cheque Que se deje de cuento. No quieren soltarle a la vicealcaldesa. No quieren actuar, como dice la ley. Canela que se deje de estar interpretando que él me es abogado. Bien, tenemos al empresario Nicolás Hidalgo de aquí de San Francisco de Macorís, que nos tiene una información. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Nicolás. Buenos días, buenos días